irugarren mailako eh, ikasleak gara, kondo eta kalduko dizuegu gure proiektua. Eh, e, zen dugu, e, eh, iritu iriako proiektu batean, kalekintza gehiago egotea gaztentzako, adibidez e, kontzertuak edo gauza gehiago, pues, gazteak ere parte hartzen dute, eta hobetik da joietoak. Ba, gu koldo mitzenako ma, e, eh, ikaslakara irugarren mailakoak eta ba, e, eh, partatzen dugu e, e, proiektu batean eta ba, dak e, kontzertu gehiago edo gauza gehiago egotea e, guretzat. Eta ba, egin ditugu joietu bat eta daude gaztelera zuko eskerak. Eskatzen adibio gudaletzeari ba, e, kalekintza gehiago gotea guretzat.